Опа. Ой. Ким бул? Тапта. Так, Айбек. Жок. Асхат. Жок. Азамат. Жоқ. Мирлан. Нурдин. Жок. Мурадил. Жок. Менна. Ой. Сиз кимсиз, байке? кечиресиз, чоңуз эме кече интернеттен экөөбүз таанышканбыз да жана таанышкан жана айдинасыз да э жок ал эмесмин адашып алдыңыз ал эмессизби қазір танышып қойғанда мен танышпаймын мен менің атым нұрбек сіздің атыңыз кім болады сендейлерге атын айтсын деп апам қойған емес ну мейлі анда қанша жылы төрөлгөнсүз мына жашыңыз қаншада чыныгы мырзалар қыздардың жашын сұрабайды мақұл мақұл классташтарыңыз қанша жашта билбейм болып тұрғанда қаяқтан боласыз қаяқтан қаяқтан боласыз ошоны айтып коюңузчу маған эми ошол сагаевай важный атабы жок эми мындай таанышып отуралы деп атпаймын мындай таанышып жок келсиз анан жөн эле жөн эле селфи кылып коелучу келиңиз мындай жөн эле бир селфи кылып коебуз анан эми жок байке коюңузчу чоңуз жок чоңуз жок дегенде мына пароль логиниңди айтып койчу чоңуз паролуң логин барбы логин жазыңыз мээрим талас точка бир миң тогуз жүз токсон тогуз маймылча инбокс точка ру бокс дейби кой эми боксер кыздар менен таанышып алып мен жоң э? логин пароль барбы логин пароль